Sziasztok! Itt van a Minecraft Tomato TO4 TFO TNT4 Edvo Fotodó Fos Fos Nem bírom kimondani Tomás TNT mod és a TNT mod és a Explosive Plus Plus és a e, és a fegyverek és a házépítő mod egyszerre. Tomás TNT 1.7.10-be komolyan mondom, amikor beraktam ezt a modot, én sem hittem, hogy megjelent ott a Tomács TNT meg ott. Hát ugye... Gyerekek, töltsön be. Mi? Gyerekek, a Minecraft jobban laggal, mint a izéje. Hát mi, mi nem raktam le egy lapos pályát? Gyerekek, most elbasztam. Szünet. Gyerekek, hát nem tudom meg, hogy miért, Oszta! Ez tök szép! Gyerekek, és akkor melyiket szerintetek melyiket rakjam? Admin vegyvel. Ennyi cuccunk van itt. Figyeljetek, TNT fire volt. Mondjuk TNT firewall-kat rakunk ide. Meggyújtjuk. Hát... Hát ez valami TNT eső lesz. Aha. Jó, be is lagoltott. pusztítást végzett, de azért robbant. tényleg kicsit nagy robbant. Hát, gyerekek, akkor most lerakok nektek. Ha akarjátok, én lerakhatok egy eh, exkluzív plusz pluszból. Erre nagyon kíváncsi vagyok. 9000 TNT. Vagy ez le fog rangni nekünk 9000 TNT egy kockába? Vagy Bocs. Bocsánat a háttérben lévő szavazani miatt, de... Hát szerintem ez 9000-es simát jelentett. Ja! Ez kidobál magából. Ez szerintem megbérünk nézni, hogy mekkorát végez. Hát... Eddig nem robbant. Még valami. Hát eddig semmi. Ez nem nagy. Hát gyerekek fidget spinner csinált. Merre fog egyáltalán elmenni? Lerakok. Gyerekek, 27 ezer TNT lesz itt lerakva. Mivel 27 ezer. tessék, be és bizonyítottam, hogy miért. Hát igen, 27 lesz. 9-szer. Nem, 3-szor. 9 az... Hát tudjátok. Voltatok már iskolások, nem? Plusz! Meg lerakunk egy ilyen SPG TNT-t, vagy nem tudom, hogyan kell kimondani TNT-t. Szerintem így SPG-nek kell kimondani. Na, nézzük. Lyukba mit fog végezni? Azta! Hát egy jó kráter. Köszönöm. Végre még nagyobb lett a lyukunk. Ha, ha, ha. szerintem majd ezt a videót. Föl fogom robbantani. Én se hiszem, hogy már ekkora pusztítást végeztünk itt. De itt csak ennyit robbantottam még. Well, it's pretty slow. Why didn't to be done faster? Maybe 25 minutes is not easy than I thought it would be. I thought it'd be a little bit easier than that. Ezeket vágatok, kicserélem. Na hát és most már úgy néz ki. Oh, Nézd meg, mekkora lyuk lett. Hú. Hossza gyerekek, és mennyi? Mennyire mély ló. Hát az még nagyobb dolgot csinált a Darkünk. Köszönöm. Hát az eltüntette sajnos. TNT-inket. Sajnos, szuper TNT. Probably hit him now. Hát köszönjük, hát hogy széthobbantottad a laktunkat olyat végre. Kicsit bagol. Hát ő... Eddig ekkor. És lerakunk ide egy meteorodinamitot. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ezt meglátom és na ezt azonnal be kell mutatnom nektek. Melyik is? Ez. Ez lesz a Meteor Dynamit, és erre nagyon kíváncsi vagyok viszont gyerekek. Azt se tudom, hogy meg át fog robbanni. Dobom oda. Meteor? Ó! Oh! Ez mit csinált? Ez Semmit. Hát ez semmit nincs. Ez DNT uh, gyártói. Ez. Langol? Um, mi lesz? Hát... Mi? Oh. Ezek meteorok? Hát már gyerekek, ott van a pálya. Hát szerintem ekkora lyuk nincs a Minecraftba. Amit egy ember rásott. Ezt egy ember ásta, és az én. Ne loggoljon már mert ha itt felrobbantja nekünk ezt a... Nem öl! Akkor leesek és még jobban fogok robbolni. Oh, as tőlem. Um, um, ezt inkább letesztelem odakint. CNT, várjál. Csak nem fog laggolni, vagy lebírom rakni még ebbe a videóba ezt a TNT-t, he? Mi? Azt, azt rohadt ide, ide. Hogy? Hova lett innen a